Отже, тепер ми це все спробуємо зібрати. І почнемо ми з кнопки запобіжника. Тільки я буду ставити на місце не звичайну кнопку запобіжника штатну. От, А в мене є така збільшена, спортивна. Отже, і буду ставити її замість штатної. Для стрільця шульги, щоб не повертатися до цього питання, все досить просто. І вже якщо ви змогли запобіжник зняти, то ви просто ставите його іншою стороною назад. Отже, повертаємо на місце нашу саму, напевне, складну деталь ударно-спускового механізму. Цей планжер. В нього там свій канал, своє зручне місце. Повертаємо. Почалося. Да, почалося. Канал, до речі, досить тонкий, що називається прецизний. Тугенький. Тугенький, так. Тому, тому, тому пограємося ще з цим. все є. Отакий От він на півтопленому вигляді буде у вас. Далі. Для шульги задача проста. Просто вставити іншим боком. У мене задача найскладніша, по суті. Запобіжник. Значить, я його завожу. бачите, то це абсолютно не робить вашу роботу простішою. Так що що всліпу, що з візуальним контролем. Процес однаково складний. Так, вдавлюємо. Вже зразу починаючи вдавлювати цей плунжер, тиснемо на Ось. Запобіжника. Так, є. Перший пройшов. Тепер він під тиском плунжера перекосився. Повертаємо його співісно і вставляємо. Все. Ура, ура! Все на місці. Так. Тепер в зворотньому порядку збираємо. Збираємо решту ударно спускового механізму. Значить, Потрібно поставити на місце пружинку, яка взаємодіє з розмикачем, задньою частиною розмикача. Вкладаємо так, щоб е, коротше кінець дивився догори, притискаємо її і наживляємо. Все, наживили, бачите. Тепер акуратно, так щоб вона не вилетіла, притримуючи одночасно інструмент, який ми наживили, і притримуючи штифт, заводимо штифт. Ще раз викруткою притискаємо пружину і вставляємо штифт до кінця. Є. Зараз у нас пружина стала неправильно. Так. <coughs> Після цього вставляємо шептало. Нагадую, що шептало потрібно вставляти. По-перше, в нього є своя пружинка, яка весь час хоче випасти. По-друге, він має ставати під певним кутом. Тому рекомендую, щоб у вас все вийшло. отак це робити, таким чином. Тоді шептало стає на своє місце і бачите, залишається в зібраному вигляді. Далі. Далі, далі, далі. Готуємо до збирання механізм спускового гачка, повністю зібравши, тому що вставляється він так суцільно. Так, шептало стало на місце, ну, але його, звичайно, потрібно зафіксувати. Тому вставляємо штифт, трішечки притискаємо, так щоб воно зайшло своє гніздо і не випала пружинка. Отак от притискаємо і фіксуємо штифтом. Все. Шептал на місці вже нікуди від нас не дінеться. Далі збираємо механізм курка і лотка подачі набоїв. Ставимо на місце пружини з ковпачками. Готуємося вставляти розмикач. Пам'ятайте, що у вас пружина розмикача лежить внизу, вона ще не взведена. зняти і поставити на розмикач, але притримати його, тому що він його буде перекошувати. Так, піднімаємо пружину. Отак от, все, заводимо. Все. Все, притримуємо. Весь час притримуємо деталі. Все на своїх місцях, все стоїть. Далі вставляємо куток. нею завели. І також притримуємо. І останнім вставляємо курку. Тепер у нас є три деталі, на яких необхідно сумістити їхні отвори з вісю. Задача, відверто скажу, непроста спробуємо це зробити з першого разу. Значить, Для того, щоб нічого не згубити і потім собі підгадувати, можна знову ж скористатися. Щойно я зафіксував розмикач і одну сторону лотка. Тепер поставив у круг і зафіксував. Перевіряємо. Так, все начебто працює докладно. А тепер це все діло треба поставити на штифт. Але не забудьте одразу встановлювати перехоплювач. Бо <laughs> як тільки ви поставите штифт, перехоплювач ви вже не надінете. Ставимо перехоплювач, заводимо його виступ виїмку на корпусі ударно-спускового механізму і починаємо чи продовжуємо. До речі, щоб було менше танців з бубном, зафіксуйте в одному місці. Перехоплювач. Так, і починаємо зводити докупи всі частини. Так, напевне, напевне. зробити легше. Я вставлю штифт іншим боком. Так його буде легше потім виштовхнути. Так сталося, догадалося, але... Ну напевно, залишається напевно, найскладніша частина. Ну, найскладніша. Тут все складно, все непросто. Е, завести трубчатий штифт і замінити ним суцільний. Тут ви вже фактично все будете робити всліпу на інтуїтивному рівні. Я просто рекомендую вам штифт трішки виняти, трішки виняти для того, щоб ви могли побачити, які у вас деталі зараз стоять не повністю, чи не до кінця вставлені. Чи не співісно. От, Які у вас деталі вставлені не співісно. Отже, першим у нас, звичайно, йде корпус лотка. Він пружинить, він пручається. нього і починаємо. Так. Кувалдочка потрібна? Ні, кувалдочка не потрібна, а от О, ще б нерви канати якісь були б не зайві. Так, ну тут ми зайшли. Тепер треба знайти вісь розмикача. Є. Курок наживили. Лишається останнє. Вийти. Ура! Ура! Ми це зробили. Все. Ну от я вам скажу, напевне, ну дійсно, напевне, після. Е запобіжника це найважчий фрагмент роботи. Ви його зробили. Перевіримо холосту, як все ходить, працює, натискається. Крім розмикача, його перевірити важче. І збираємо вже більш простішу частину. Зараз ми зберемо вузол спускового гачка. Знімаємо трубчатий пін, який ми поставили заводимо спусковий гачок в належне йому місце. Пам'ятаємо, що він тримається окремим штифтом. Так, акуратно заводимо, так, щоб весь його механізм став до, ладу. Є, о, так, дивимося в отвір а зірвався. Притримуєте руками, вставляєте штифт. Штифт вставлений. Ставимо трубчатий пін. Так, трошки треба спусковий гачок подати. Натиснути, подавши вперед, вставляємо. І тепер перевіряємо, чи все в нас працює. Знімаємо запобіжника, зводимо і кілька разів перевіряємо. Так, постріл відбувається, лоток утримується в верхньому положенні, опускається в нижнє положення. Запобіжник. Значить, Зводимо курок, ставимо запобіжник, перевіряємо. Не стріляє. Чудово. все лишається поставити лівий перехоплювач і встановити на свої місця, де подібні кільця. Знову ж таки, хочу вам нагадати, що де подібні кільця ставляться у відповідні виїмки на трубчатих штифтах. Пам'ятайте про це і при збиранні контролюйте, щоб не згубити кільця і не згубити, врешті-решт, основні штифти, які тримають ОСМ. Кільця досить пружні, тому є два варіанти встановлення. Можна ставити з кільцевої частини, ну, як я тільки що пробував, але краще ставити з прямої частини. Чому? Тому що пряма частина заходить, бачите, в виїмку. І далі ви невеликим, досить невеликим зусиллям ставити на місце. Так само і другий, друге кільце. Оп, все, кільце на місці. <laughs> Ну, я сам це не вірю, <laughs> але нам таки це вдалося. У нас стоїть новий запобіжник, і в нас є працюючий ударно-спусковий механізм. Ура, ура! Ну що, вперше в історії цивілізованого людства ударно-спусковий механізм було розібрано перед об'єктивом відеокамер, а не за зачиненими дверями майстерень. І у влада є працюючий ударно-спусковий механізм зі збільшеною кнопкою в зборі, працюючий. А у нас всіх є цікавий і дуже корисний досвід. Тому підписуйтесь на наш канал, буде ще багато цікавого. Лайки, шери <laughs> і все інше. Дякуємо вам дуже за перегляд. До наступних зустрічі! Е, в наступному відео Дмитро розкаже про спортивне використання рушниці Бенелі Супернова в спортивній динамічній стрільбі. І до зустрічі в наступних відео. До Па-па!